我是陈秋实，大家好，我是小亮，欢迎大家来到百度音乐，收听我的歌。我在百度音乐与你一起携手开启全新音乐之旅，让全新的百度音乐叫醒你的耳朵。下一步发展，下一站惊喜，下一个期待，我们在百度音乐不见不散。